Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour jouer le standard Fly to the Moon, euh, la version en cordes mélodie que j'ai proposée sur ma chaîne YouTube. Et on va faire ça petit à petit ensemble et je vais vous montrer les doigtés précis, les astuces de phrasé pour bien jouer ce morceau. il euh, y a pas mal de morceaux en cordes mélodie disponibles sur ma chaîne YouTube avec les tablatures téléchargeables gratuitement. Et il y a aussi plusieurs vidéos sur mon site Guitare Improvisation qui sont spécialement faites pour vous donner des conseils précis justement pour jouer ces morceaux-là. Il y en a une, un cours intégral qui est fait justement pour vous donner des conseils sur la qualité du jeu en fait, le phrasé, le choix des doigts, tout ça. C'est une vidéo avec où je donne plein de conseils. Euh, et il y a d'autres hum, vidéos, il y en a deux autres qui sont plus axées sur la création de vos propres mélodies et vos propres accords en cordes mélodie avec la, maîtrise euh, de l'harmonie qui est sous-jacente. C'est parti, on commence, donc je vais faire tout le morceau, petit à petit, et je vais vous expliquer toutes les petites astuces qu'on peut utiliser. Alors... Déjà juste ça. On va commencer par ces deux positions. C'est pas un barré, cette première position. Pas besoin de faire un barré et de se fatiguer avec ce premier doigt c'est un La mineur, tout simple. Ensuite, une position d'accord diminué Alors, petite astuce pour bien enchaîner ces deux accords. Euh, déjà, on va pas les tenir, c'est pas... On va les piquer tous les deux. Donc, à la fois, je relâche la pression à la main gauche, mais en plus de ça, la pression des doigts du coup, mais en plus de ça, je repose les doigts de la main droite sur les cordes. Voilà, assez facile à enchaîner. Petite astuce pour euh, les enchaîner facilement, il y a ce premier doigt là, euh, l'index, qui va rester sur la même corde. Ça, on va voir dans cette vidéo que c'est quelque chose qui est très utilisé et qui est très utile pour, pour gagner en stabilité au niveau de la main. Ce doigt, il fait... Et ça, on va, s'en servir pour pas se décaler et pas vraiment relâcher tous les doigts. Donc gardez ce doigt sur la corde. si la pression elle est relâchée. C'est un bon exercice à faire ça. Ensuite, on va prendre cette position d'accord. Alors, le La mineur, que je joue là, je joue pas avec ses doigts, je le joue avec ces doigts là. Annulaire, majeur, auriculaire. Pourquoi Parce que je vais vouloir l'enchaîner avec cette position d'accord juste après, qui est un La7, en tenant les sons sans faire. Mais vraiment. Et ça, bah, ça se fait facilement avec ce doigt qui se décale. Et celui-là qui s'enlève pour laisser la place à la note Sol. Ce deuxième accord, je vais le piquer. Dès que je l'ai joué, je relâche la pression et j'étouffe avec la main droite pour avoir le temps de poser le Ré mineur d'après. L'accord d'après. Euh, Petite explication, donc là, le côté euh, piqué des accords, c'est quelque chose qui est fondamental pour la facilité de jeu de ce morceau-là. C'est quelque chose à bien comprendre. Et ça, c'est une astuce qu'on utilise très souvent lorsqu'on joue en corde mélodie. C'est quelque chose que j'explique en détail, d'ailleurs, dans la vidéo euh, complète, dans le cours vidéo intégral sur mon site, Guitare Improvisation, que euh, ça peut être à la fois quelque chose qui va beaucoup nous faciliter euh, l'interprétation d'un morceau, le fait de piquer un accord, mais aussi des fois ça arrive que ce soit fait par choix esthétique, euh, parce que ça sonne mieux lorsque l'accord est piqué. On arrive à cet accord de là, de Ré mineur. Ensuite on a... Alors ça, on peut le faire comme ça ou comme ça, peu importe cet accord là espèce de la 7. Ça, c'est pas très dur. Donc c'est un... pourrait dire que c'est un Ré mineur. C'est ça, c'est un Ré mineur. Avec cette note qu'on va rajouter sur le Ré mineur et qu'on va rattaquer avec la main droite. Je ne l'ai pas dit parce que ça paraissait plutôt logique, mais maintenant je le dis, je joue avec les doigts. Ça va me permettre beaucoup d'indépendance au niveau de l'attaque des cordes et c'est, je trouve, beaucoup plus pratique, bah, pour avoir de l'indépendance hein, entre l'attaque des notes, que euh, de jouer au médiator. Mais c'est aussi tout à fait possible de jouer au médiator. C'est juste que ce sera parfois un petit peu plus, euh, un peu plus compliqué. Et aussi, le son est pas forcément aussi doux, je trouve, parce qu'on peut pas plaquer un accord aussi clairement. Ça marche, hein, mais c'est plus percussif et des fois ça fait plus... On a plus le, le son égrené en fait de l'accord. Ça n'empêche que ça peut être très élégant. Si vous écoutez les morceaux, euh, les CD en trio de Kurt Rosenwinkel, on entend bien ce son du médiator lorsqu'il joue en accord. Euh, vous aurez des références en dessous de cette vidéo. C'est un guitariste qui est connu pour jouer en accord avec euh, un médiator. Et c'est très beau, donc ça peut être très réussi. Il n'empêche que moi, je, en général, je préfère jouer au doigt, même s'il y a des morceaux en de mélodie sur ma chaîne YouTube qui sont, qui sont faits pour jouer au médiator. En tout cas, je joue au médiator. Donc... va vers un sol 7. Ensuite, euh, un sol 7. Et vers un do maj 7. Alors je détaille ça. Cette note, elle va me permettre, comme je la pique, de placer le sol 7 d'après. encore cette histoire de la note piquée qui me permet d'avoir le temps de plaquer l'accord d'après Même chose. Donc là, les deux notes de la mélodie sont déjà dans la position de l'accord. Sol, Fa. Cette note-là, le Si bémol, fait entendre qu'on arrive sur un Do7 pour aller vers un Fa majeur après, et c'est une note qui n'est pas dans la mélodie. C'est pour ça qu'elle est indiquée entre parenthèses dans la tablature, parce que elle est là pour faire entendre l'harmonie, on la joue pas trop fort, c'est pas la mélodie. Hein. Ensuite, donc fa 7 là je passe par des accords de passage, Fa H7, Do7, Fa6, etc. Donc ça fait ça. ça. Ça, c'est pas très contraignant parce que les accords tiennent pas, sauf celui-là. Lui, il va tenir. pas très... C'est un Ré mineur, enfin c'est un Fa majeur, euh, Fa 6. Et ensuite, euh, un Ré mineur. Ensuite, on relâche la pression. je le refais lentement. Je joue cette note. Ensuite, je plaque cet accord-là en liant bien le son. C'est pas... C'est... Donc il faut s'entraîner à bien entendre de façon précise et liée. En même temps que cette note vient l'accord. On pique le son un glissé vers le Mi7. Je peux faire un petit glisser après vers le bas pour faire un effet de l'accord qui tombe. J'enchaîne ces deux accords en relâchant la pression encore. C'est un Mi7 bémol 9, Mi7. Encore les deux notes de la mélodie qui sont dans l'accord. des notes entre parenthèses parce que c'est une petite mélodie, un contre-champ qui fait entendre qu'on arrive sur un la 7. Je refais. C'est à jouer pas fort. Ensuite, un glissé sur un ré mineur, un autre glissé. On va non pas le faire en barré parce qu'après il faut qu'on joue cette note. Donc on va le faire plutôt comme ça. Un glissé d'abord en appoggiature, et on rattaque l'accord. Ensuite cette note qui fait entendre en fait un Ré mineur 7 sol 7. Sol 7 avec euh, Sol 7 jusqu'à 4, Sol 7. Là on arrive sur un Do maje 7. Il faut bien choisir ce doigté parce qu'après il faudra faire cette mélodie contre que j'ai choisi pour faire entendre un, un 7 en fait. Alors que si on prend ça et qu'on veut faire il va falloir relâcher les doigts et du coup c'est vraiment compliqué. Donc je le refais lentement pour que vous voyez bien les doigts que j'utilise. c'est pas une position qui est instinctive en fait. Hein, est... Mais par contre, il se trouve que dans cet enchaînement de notes et d'accords, ben, c'est celle qui, moi je trouve, va le mieux. Ensuite. Alors ça, c'est assez facile à faire et ça sonne très bien, je trouve. On aime bien utiliser des effets comme les glisser pour faire entendre une mélodie. J'ai même pas besoin de quand j'arrive sur ce Ré mineur 7, d'abord je joue cette note toute seule et ensuite tout l'accord. Et ensuite j'ai ce petit truc. Donc là, j'étouffe bien les cordes pour donner cet effet piqué. Cette mélodie, c'est juste un petit contre-champ aussi pour embellir, euh, pour juste pas faire. ça. Donc ça doit pas être joué trop fort. Et ensuite... Donc euh, je refais. Donc là je relâche. Et là je pique les accords pour euh, un effet rythmique principalement. Hein. Je joue deux accords en contretemps pour que ça swingue un petit peu plus ensuite... Ça, c'est pas très dur à faire, c'est juste que c'est un contre-champ pour faire entendre un 2-5-1 en la mineur, du coup, pas trop fort. Un petit coup étouffé avec le pouce éventuellement. Et on rejoue deux fois le Mi7. On se prépare pour la suite. On revient au début, donc on refait tout. va changer. On pique l'accord pour avoir bien le temps de plaquer cet accord qui est pas évident, c'est un Mi mineur 7 bémol 5. je refais lentement. Encore. Un petit contre sur un accord diminué qui fait entendre à la 7. J'attaque qu'une fois le premier accord, ensuite je le glisse et je, fais, je rejoue deux fois. Pareil, entre ces deux positions d'accord, euh, entre le glissé, je relâche la pression pour avoir un accord piqué, qui est facile, qui me laisse le temps de plaquer l'accord d'après. Alors là, on a d'abord la note qui est jouée, et ensuite elle est rejouée avec l'accord en entier, c'est un Ré mineur 9 ça, on va ensuite glisser sur cette case avec éventuellement le son du glisser. Ça marche, ça fait un petit effet qui embellit le morceau. Ça c'est aussi un Ré mineur 7. Et ensuite, au moment où il y a le Sa7 qui arrive, donc la mesure d'après, on ne joue pas, parce que là on est sur un Ré mineur 7, on va pas tenir le Ré mineur 7 au moment où il y a l'accord de Sol 7 dans la grille. Stop, et là on fait dans la mélodie de Fly to the Moon, il y a un Do, Si, Do, alors on est sur un Sol 7. Donc on va jouer un Sol 7 sus 4 et on pourrait faire Sol 7, Do majeur. Sauf que c'est dur à jouer ça et c'est beaucoup plus simple de faire. Et ça marche très bien. Donc j'ai choisi de faire ça. Un chromatisme d'accord, c'est souvent assez facile à faire. Ça c'est un Do 6 9 sans tierce. Donc je refais. Stop. Et ensuite, direct. Je refais. Chromatisme d'accord. La même chose. Et ensuite, un Do 6-9 plaqué avec, euh, sur le contretemps avec le bassiste. J'espère que cette vidéo où je regarde le morceau au ralenti, j'explique toutes les subtilités techniques pour bien le jouer, j'espère que ça vous aura plu. Il y a un cours vidéo, enfin il y a même plusieurs cours vidéo euh, en intégralité disponibles sur mon site Guitare Improvisation qui tournent autour de ce thème du, euh, morceau en corde mélodie. Ça peut être soit l'interprétation de thèmes en corde mélodie, mais aussi l'improvisation en accord. Euh, il y a aussi donc plein de playbacks disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube et tout ce contenu gratuit que je produis, c'est en bonne partie grâce au soutien des personnes qui me soutiennent sur les plateformes Tipeee et Patreon. Donc je vous conseille d'aller faire un tour, de voir un peu euh, ce que je propose en contrepartie si vous vous me soutenez. Il y a pas mal de, de backing tracks et même tous mes backing tracks que vous pourrez télécharger du coup. Je tiens du coup à remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui me permettent de continuer de produire euh, ce contenu gratuitement. Et j'espère que ça vous fera bien progresser, que ça vous permettra aussi de, bah, jouer ce morceau Flammy to the Moon encore mieux qu'avant.